Hallo, ich bin Markus, einer der Co-Founder von Civil Relief München. Vor ungefähr drei Wochen sind wir komplett spontan mit einer Flotte von der Münchner Firma Richtung Helm losgefahren und haben gesagt, hey, wir haben uns alle angemeldet, um unsere Wohnungen für Flüchtlinge herzugeben und es kam keine. Dann haben wir uns gedacht, okay, wir haben die Bilder gesehen, wir fahren da selber hin, waren beim ersten Trip auch ehrlich gesagt leicht chaotisch, leicht überfordert, haben aber ganz, ganz schnell gemerkt, okay, da muss mehr passieren. Mittlerweile haben wir ein Team von über 30 Freiwilligen, die Fulltime für uns arbeiten. Wir haben über 1000 Fahrer, wir kriegen immer mehr Autos zusammen, die teilweise uns einfach für ein paar Tage geliehen werden, größtenteils von Firmen, größtenteils von Unternehmen wie Eventfirmen, aber auch Fuhrparks aus äh, Werksbeständen und haben uns einfach zum Ziel gemacht, rüberzufahren, direkt an die Grenze und vulnerable Gruppen abzuholen, die es einfach nicht zugemutet bekommen sollten, wochenlang oder tagelang von Einrichtung zu Einrichtung zu hüpfen. Wie das aussieht, wir fahren mit diesen kompletten Fahrzeugen direkt rüber, wir fahren mit einem Konvoi, die gehen dann komplett aus, holen von verschiedenen Zentren verschiedene Leute ab. Wir fokussieren nur auf Frauen, Mütter mit Kindern, größtenteils alleinreisende Menschen, auch alleinreisende Senioren und sogar auch Kinder, die ohne Eltern unterwegs sind. Wir haben mittlerweile Chemotherapiepatienten mitgenommen, wir haben autistische Kinder rausgeholt, wir haben Kinder im Rollstuhl rausgeholt und fahren diese aber immer ganz direkt zu Familien oder zu sehr spezialisierten Einrichtungen. Für uns bedeutet es, wir fahren dahin, schwärmen aus, das wird alles digital perfekt überwacht. Also wir wissen immer, welches Auto wo ist. Wir haben dann immer zwischen 20 und 30 Fahrzeugen pro Tag, fahren verschiedene Grenzposten ab, die Leute steigen bei uns ins Auto und werden gleich von unseren Übersetzern angerufen. Die nehmen alles auf, wirklich. Ist hier ein medizinischer Notfall? Habt ihr denn schon jemanden, der euch vor Ort aufnimmt? Wisst ihr denn schon, wo ihr hin wollt? Wollt ihr nach Nürnberg, Berlin, Dresden? Dort werden die dann teilweise hingefahren und aber direkt mit wirklich den passenden Familien gematcht. Das heißt, unser Team nimmt alle Daten auf, weiß genau, du hast eine Katzenhaarallergie und ein kleines Kind. Die Familie hier aus Nürnberg hat gesagt, du, kleine Kinder finden wir prima, unsere sind gerade aus dem Alter raus, wir hätten gleich nochmal so ein kleines Ding zum Knuddeln und die übernehmen wir auch mal gern Tag. Und mit diesen Familien matchen wir die während der Fahrt perfekt. Das heißt, sie können teilweise mit den Familien telefonieren. Wir können ganz genau sicher gehen, dass es eben nicht eine Familie ist, die zu uns nach Deutschland kommt, um dann in die nächste Sporthalle zu gehen, sondern wir stellen sicher, sie wachen gleich am nächsten Tag auf, im schön gemachten Bett, sind direkt am Frühstückstisch und können da anfangen, unglaublich schnell und tief und unkompliziert integriert zu werden. Wenn ihr Lust habt, bei sowas mitzumachen, hier unten findet ihr unsere Webadresse. Wir brauchen immer weitere Fahrer. Wir brauchen Familien, die Leute aufnehmen. Wir brauchen freiwillige Helfer und natürlich Spenden. Mittlerweile versorgen wir zwei Krankenhäuser und sogar zwei Stadtverwaltungen in der Ukraine direkt. Das heißt, wir fahren die Sachen an die Grenze. Dort werden sie von unseren ukrainischen Fahrern abgeholt. Also es ist wirklich innerhalb von 24 Stunden Direktbestellungen. Wir kriegen teilweise sehr komplizierte Medikamente. Die sind da innerhalb von 24 Stunden. Das Ganze funktioniert einfach nur, weil wir ein extrem gut und optimiertes Team haben und weil natürlich extrem viele Leute uns Fahrzeuge zur Verfügung stellen, wo wir sicherstellen können, dass wir diese ganz direkten Pickups extrem präzise und extrem sicher umsetzen können. Wir freuen uns auf euch, macht es einfach mit, es macht extrem viel Spaß und glaubt mir, die Leute brauchen es und ihr habt wahrscheinlich noch nie in so kurzer Zeit so wenig geschlafen und dabei so viel Gutes getan.